yo'l qoidasini buzgan kishi jarima to'lashi <laughs> to'g'risidagi xatni yetkazib beruvchi shaxsning shaxsiy muammolari sababli vaqtida ololmagan va imtiyozli chegirmadan foydalanolmay qolgan endi ana shu mas'ul shaxsdan yuqoridagi chegirma qiymatni talab qilsa shar'an joizmi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah o'zi aslida e, birovga yetgan zararni e, to'lab berish kafil bo'lish yoki domin bo'lish masalasi u zararning e, yetkazilishiga bog'liq bo'ladi ba'zi bir zararlar to'g'ridan to'g'ri yetkaziladi ba'zi bir sabablar e, vositalar bilan yetkaziladi ya'ni bevosita yoki bilvosita zarar yetkaziladi umumiy fiqiy qoidada bilvosita yetkazilgan zararni e, yetkazgan tomon to'lab beradi ammo bevosita yetkazgan zararni to'lab beradi bilvosita o'rtada biror bir qo'shimcha sabablar tufayli yetgan zararni esa u yetkazgan tomon e, to'lab berishi ixtilofli masala shuning uchun bir odamni yo'l harakati qoidasini buzganligi uchun e, jarima belgilangan va belgilangan jarima qog'ozini uni o'yiga yetkazib berishda e, pochtalyon yoki mas'ul shaxs vaqtida olib kelib bermasa uni to'lovi o'sha o'n besh kun ichida to'lamagani uchun oshib ketadigan ya'ni o'zini haqiqiy to'lovida to'laydigan bo'lsa mening shaxsiy qanoatim bu o'rinda to'lab berishi kerak bo'lmaydi chunki hozirgi paytda kishi o'zini e, moshinasidan minib yurgan ulovidan qarzdorlik jarimadorlikni e, aniqlab olish imkoniyatlari juda yam kengayib ketgan telefon orqali qisqa xabar sms yuborib u orqali yoki maxsus e, dasturni ilovani o'rnatib olib u ilova orqali bilib olish imkoniyati juda yam keng hozir deyarli qo'lida aqlli telefoni yo'q odam qolmadi jamiyatimizda shuning uchun bilish imkoniyati borligi uchun e, pochtalyonni kechiktirib kelgani tufayli yetkazilgan ya'ni o'ttiz foiz e, arzonlashtirishni pochtalyondan undirib olishga haqqi bo'lmaydi allohu alam bissavob